ጤና ይስጥልኝ የዩቲዩብ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። በዛሬው ቪዲዮ ለቁርስና ለመክሰስ በጣም ቆንጆ የሆነ ፈጣን የጮርናቄ ወይም የፓስቲ አሰራር ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ አብራችሁኝ ቆዩ። ቪዲዮን አሰራሪነታችሁ አይታችሁ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮመንትና share አድርጉት። አመሰግናለሁ። በማቦካበት እቃ ውስጥ ሶስት ኩባያ ዱቄትና አንድ የሾርባ ማንኪያ baking powder ነፍቼ አስገባለሁ። ዱቄቱ ላይ አንድ የሾርባ ማንኪያ ጥቁር አዝሙድ አደርጋለሁ። አንድ የሻይ ማንኪያ ጨውና አንድ የሾርባ ማንኪያ ስኳር አስገባና በሹካ በደንብ አዋህዳቸዋለሁ። ከማብኳታችን በፊት ጥቁር አዝሙዱን ከዱቄቱ ጋር በደንብ ማደባለቅ አለብን። ዝም ብለን ካቦካ ነው አንድ ቦታ ላይ ብቻ ቁጭ ስለሚል ከማብኳታችን በፊት በሹካ እንደዚህ በደንብ እያዋሃድን ከዱቄቱ ጋር እናቀላቅለዋለን። በደንብ አቀላቅዬ ጨርሻለሁ። ለብ ያለ ውሃ ጠብ እያደረግኩ አቦከዋለሁ። ለሶስት ኩባያው ዱቄት አንድ ኩባያ ለብ ያለ ውሃ የተጠቀምኩት። በሹካ በደንብ አቀላቅየዋለሁ። አንድ የሾርባ ማንኪያ የሚያህል ዘይት አደርግና በእጅ አብኩቼው መለሳለሁ። አብኩቼ ጨርሻለሁ። ኩፍ እስኪል መጠበቅ አያስፈልገንም። baking powder ስለተጠቀምን baking powder ኡ ቶሎ ነው ኩፍ የሚያደርግልን። ወደ መጥበሱ ሄዳለሁ። በማንኪያ እየቆነጠርኩ ስለሆነ የምጠብሰው ሊጡን ላላ አድርጌ ነው ያቦካሁት። ድስት ውስጥ ዘይት አድርጌ ሞቆልኛል። ከሊጡ በማንኪያና በሹካ እየቆነጠርኩና እያስገባሁ እጠብሳችኋለሁ። ጮርናቄው ቆንጆ ሆኖ በስሏል። አወጣዋለሁ። የቀረ ዘይት ካለው እንዲወጣ ቀጥታ እያወጣሁ paper towel ላይ ነው የማደርገው፣ ወይም ጋዜጣ ላይም ማድረግ እንችላለን። እንጮርናቄው ይሄን ይመስላል። በጣም ቆንጆና ልዩ ነው ሆነው ለልጅ ላዋቂ በጣም ቆንጆ አሰራር ነው። በፍጥነት የሚደርስ ስለሆነ ለቁርስና ለመክሰስም ልዩ ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። ቪዲዮን አይታችሁ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮመንትና share አድርጉት። አመሰግናለሁ። በያላችሁበት ሰላም ሁኑ።